24 października, sobota. Zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się Kolejny fotelik rewelacyjny kolego do wybrania. Musimy dać się jeszcze.